ပလုံးနေပလုံးနေဟဲ့ကျပ်ပမှာကျပ်ပမှာကျပ်ပမှာကျပ်ပမှာမကပမှာမကမကရေမသိနေမကောက်ကမကောက်ကမကောက်ကမကောက်ကမကောက်ကသိနေအောင်မကရေစမုတ်ကင်စမုတ်ကင်မရဘူးဒီနားမှာတကောင်ရှိရယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ငါတက်ပြစ်မယ်ကွာအဲ့ကောင်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတက်ပြစ်ကဲငါတက်ပြစ်ပြီကွာကဲဘာဖြစ်နေပြောဖြစ်နေတာကိုပြောလို့အမြန်မာလိုကြီးတာလေ l 了，no no no no no。开炮！开枪！对子弹！对子弹！哎，好了，雷山的设备好了，有没有了？雷山的设备表过来搞一下了。要变价的，变价的，去买呀，完了吗？六个六个变价。变六啊！你为什么不来听呢？好不好？好了好了，奥冲奥冲，你先搞奥冲，先搞奥冲。兄弟们，兄弟们。在沟里，在沟里。 ပဲအောင်ဆိုင်နော်နွားအလစ်တော့သွားတာကျွန်တော်လစ်လစ်ပြတ်သွားတာ Watch out နေပါ Nice မကဒါပဲ Nice မတက်တဲ့နေရာကြံခဲ့တာဟာငါနဲ့ကျွဲတယ်ကိုအားပေးမယ်ကျွန်တော်မကနဲ့ကျွဲတယ်လားမတက်အတူနေမမြင်ချောင်းချင်တာကောလားချက်ကရအောင်ချက်ကရအောင်မတက်အတူနေမမြင်ချောင်းချင်တာကောကျွန်တော်ကြည့်မယ်လားတော့မတက်အတူနေမမြင်ချောင်းချင်တာကော တော့ဘာသာလို့ဒီကဒီကချက်ချင်းပြန်မကြောက်ပြန်ခေါ်ရသူဒီအပိနေတော့ကျေးဇူးပါတတတတ event delay ရပေါ့အစားပိုင်းမလို့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဒီပုံတခြားမသိသေးလို့လေအစားပိုင်းမလို့အဲ့လိုပဲဘာမှမလဲပဲအစီချော့အဲ့ပြီးတဲ့ဘယ်အောင်ရင်ပြောတယ် okay ဗျာဥအောင်တင်ရောရှိသေးတယ် challenge ရောရှိသေးတယ်ဩ okay okay okay ရရအဲ့တော့ကျွန်တော်ထွားလိုက်မယ်ထွားလိုက်မယ်ထွားလိုက်မယ်နော် Watch out! ကာကာကာကာချမလားလေးလားကျွန်တော်တတ်သွားမယ်ကြာလို့ကြာလို့ကြာလို့ဟဲ့ဘာလေးပြောပြပါအေးအေးမတော် void void void တင်ကြီးရှိတယ်ဘာဘလို့လောက်ရလဲကြောက်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါကြောက်ကြမယ်စတင်နဲ့ဝင်လိုက်အဘက်ကိုထိုးတယ်ကိုတော်တော်အဘက်ကိုထိုးတယ်အဘက်ကိုထိုးတယ်ဟိုသွားဒီအောက်ကိုဆင်းဒီမှာ max time မှာ model ကိုတွားလိုက် classic ကနေ model ကိုချိန်လိုက် max time မှာ suppressor ဆိုပြီးဒီအောက်မှာ ဟုတ်တယ်လားအားလေအားလေတော်ပြရမကပြရမကကြားရတော့လေမကျွဲတဲ့အတိုင်းနဲ့လာခေါ်ပါဦးကျွဲတဲ့ဟွာနဲ့ကဒီနေ့ကကောက်တော့ရှာလားအဲ့မဖတ်ပြီလို့ရမ်းချစ်သွားပြီโอเคပါကျွန်တော်မြင်ကိုဖတ်ပြီပါနော်ဒီမသိမကရေဝါပြန်ဝါရငါသိပြီငါလူမကဝါ Your teammates can still recall you. ဟုတ်တော့ကောက်ခေါ်ပါဦးကျကျမမ Marked a location. မကလာချင်းတဲ့နေလေဒါတော့로고또고또고로고또고더.အဲ့မှာတကောင်ရှိတယ်ဆောက်ယူတကောင်ကလာ어때로고.အီဘီကွာ내가또꾸비라면တမ်어때.ကြားရောက်လေးပါလေဒါချက်ပြတ်ထိုက်ပြောင်းလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါပါဗျာ I'm recalling a teammate. တောင်းနေပြီဒါတော့ကြောင်းနေအဘေးနားမှာတော့ပဲဒီဘယ်နာမှာတော့ပါလားငါလူမင်းခေါ်ပါလားငါ့ကိုလက်ပြုတ်ပဲ Watch out. ဒီနေမှာပြန်မသွဲစောစီးမပြန်ဘူးငါလောက်ကိုမတ်တကမှုလိုက်ရည်ရ 七 <laughs> 家，七家是吧？他七代了，现在往阿古巴靠边。三三就那玻璃肉，就那高灰。啊，没事。啊，啊啊！今天你告出来过，弄吧，弄吧。之前你记之前你往。好，好吧，翻来倒去。m a r k e location。翻来倒翻来倒去。掉了啊！沙发我们都不拿。飞没？的，飞没？的。 ကားလေးလာခေါ်ကြပါအောင်လို့ရရတယ်တာကြီးဖွင့်များလေမကစောက်ယူကစောက်စောက်စီးမပြန်မနဲ့ကျွန်တော်တော့မှကောက်ပြန်နေလေအေးနွားအဲ့ဒါအရှင်ရမှတက်တာဒီအရှင်ရမှတက်တာတေရောဒီဟုတ်တော့ချစ်ရချစ်ရချစ်ရမကချစ်ရကကြိုက်ကကြိုက်ကဆောင်ရလို့ I got supplies I got supplies. Mà à, hôi nữa. Mà sao là? Nó có chả bị đã. Cái này. Chưa Watch out.

မကမကမင်းအရံပြောမကြောက်ဘူးမလားမပေးငိုနေဦးမှာတမဆောင်ပါလေအော်တကယ်ငိုပါမကမရသူကြီးနာမရငိုပါဟိုပေးရအောင်ဆောက်ယူမနကမဆောက်လေးဆောက်ဆောက်ဆောက်ဆောက်ရမကဘယ်တော့နေရတော့ဟာလူဆောက်ဘယ်တော့နေရတော့ရဟမ်ဘယ်တော့နေရတော့မင်း ဒီအဲ့ဘုံပြင်းရဘာပြင်းရပြောပေးမရှိလို့မပေးမပေးမပေးမပေးကဲငါမကောက်ဘူးอ่ะစောက်ရှူးရမင်းတို့တမင်ရွက်ပြောနေတာဒီမင်းတို့စားနေလို့တမင်ပြောတာဒီဘူးလေအဲ့ဒီမှာမပေးဘူးငါအဘေးလေးဘေးလေးရောမဟာကအပေါ်ထဲမှာတခြားစီပဲအေဦးလည်းရှိုးဆောက်ကျဲဆောက်ကျဲဆောက်ကျဲဆောက်ကျဲငါပါလာပြီငါကပစ္စည်းဝင်နေငါကပစ္စည်းဝင်ဆောက်ကျဲတယ်ငါကလည်းကောင်းပါဘူးအေးဆောက်တဲ့အေဦးရှိုးဒီဘက်ပဲပါ ဘယ်ဘယ်မကအုံနောက်ပြက်နေပြီကိုမလာမှန်းလားရဘူးလို့သိလားမကပါခပါခဲအုံနောက်ပြက်နေပြီအဲ့မကနဲ့ကျွဲတဲ့ပါရင်မြဲကိုင်နေတောင်းကြည့်ရမကနဲ့ကျွဲတဲ့ပါပါမကနဲ့ဖာခဲနဲ့ပါပါဟုတ်ပါဘူးဖာခဲနဲ့ကျွဲတဲ့ပါပါအမရှိမကရှိမကကက 呀呀呀呀！出来，那炮没动吧？完了完了完了！赔牛赔牛！好别没去，好别不去了？来了来了！哎，别跑了别跑了！马上去马上去呢！我比那看我一点，我那边那看我一点，我道在那边啊，偏我那种我比。 ဘာလို့မလဲသိလားသူ့အေးဘူးကောက်သွားလို့တဲ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တခါပြီးခဲ့တဲ့တခါအဲ့ဒါရောက်မိုက်သားမလေးပါသူ့သူ့သူ့ရဲ့ကွိုင်ကွိုင်နှကွိုင်ကောက်သွားလို့သူ့ရဲ့မောမောမောသူ့ရဲ့ပေါက်စီပေါက်စီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ event မှာပေါက်စီစားတာလေဒီမှာအချိုးနဲ့တူတူပဲလေအနာဂျီနဲ့တူတူပဲလေသူ့ပေါက်စီတစ်လုံးကိုကောက်သွားလို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရန်ပြင်းတယ်အဲ့တော့လည်းငိုပြီးတော့ပေါက်စီတစ်လုံးဘာဖြစ်တယ်မများကြည့်ရတဲ့လားအဲ့ဒါလည်းမရဘူးအလုံးမမကနှခမ်းမွေး လာလာတော့ဒီကောက်တာထိုင်းကိုလည်းမကောက်ပေါ့စီကောက်ပေါ့စီပါပါလို့လေအောင်ဒီတော်နဲ့ကောက်တာပါဟောရစားတယ်လူမမကလာတော့တော့လာအောင်ဒီကောက်လို့ကိုလာအောင်တော့ပြန်နေပြီတဲ့အားရပိုင်းအားချောင်းနေတာပြန်နေပြီအားမရောပြန်နေဘာမရောပြန်နေတာ နောက်ပြန်နေဟောငါဦးနောက်ပြန်နေညဒီမှာရှိရနော်ဒီမှာရှိရနော်ဒီရှိတယ်ဟောနော်ဒီရှိတယ်ဒီရှိမှာနော်ခုနရှိတယ်မှာနော်ဒီဘက်ကကိကဖားလို့ရနော်ဘေးကိမပရုံးနေပရုံး တယ်မကောက်တယ်မကောက်တယ်တင်းနေအောင်မကောက်ရေးစမိုတ်ကင်စမိုတ်ကင်မရအောင်ဒီနားမှာတကောင်ရှိရယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ငါတက်ပြစ်မယ်ကွာအဲ့ကောင်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘေးတက်ပြစ်တယ်ကဲငါတက်ပြစ်ပြီကွာကဲဘာဖြစ်ချင်လဲပြောဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုချင်တာဖြည့်စီပြီမယ်ပြောဟဟလားပြောပြောချင်တာနိုင်ပါကွာဟာ knock knock knock thank you မေရုမေရုရှိပါရှိပါတကောင်ရှိတယ်လာလာရှိပါရှိပါလာပြီလာပြီလာပြီလာပြီရှိနော်အဲ့အဲ့ရှိလားဩမသိပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ် Dia sampai ngok, dia sampai ngok trap dia tu. Ah, yang malu gila dia eh. có tì về đây có rồi mà này mình đi cái này rồi mình mà không con này ờ ý bà đấy rồi gì ta không biết con con này ta không biết ta không biết con con rồi ta không biết ạ việc không biết con con hỏi gì đâu vâng một mình ăn hôm nay nè thank you ý gì ý ý bà ý nó còn lại cho chồng မင်းနားမော်မင်းနားမော်မင်းနားမော်ပြော Ai ai Ê, ý chạy, chạy ý chạy là, cho nó làm sao? ဒီ Chạy တော့ chạy က chạy. နောက်ဆုံးပွဲလေအေးရရဟဲ့လားဟဲ့လားဒီကနောက်ဆုံးပွဲမို့နောက်ဆုံးပွဲလား chicken လေးနဲ့တိတ်မယ်နောက်ဆုံးပွဲ chicken နဲ့တိတ်မယ် live မသွားတော့ဘူး live ကမဟုတ်ပြန်မပြန်မကြောင်တိတ် live ကတော့ Leo နော်အဲ့တကူကနည်းနည်းဆိုတာတိုင်ပတ်တယ်တဲ့လားမပိုင်ဟုတ်တယ်အော်မမထောက်တယ် Marked a location. À, Watch à, out. mấy đứa chết tiệt rồi. အဲ့တော့အဲ့ Leo ရေး ဗီဒီယိုပြီးလာခိုင်းပါပြစ်တာပဲဒီသူတို့ရဲ့ error ကြီးမတီးဘူးလီယွန်ရဲ့အဲ့တော့ကအဲ့တော့ကအဲ့တော့ကအဲ့တော့ကသူတို့ရဲ့ဘလိုကြီးတော့ဂုံဆောင်ကြီးမှာအဲ့ဒါရစားတယ်ဟာလာ no no no no no no no no တော့မယ်ကွာအော်မတော်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကန်ရအောင်ပါမကျွဲကွာကျွဲကနော်နေတယ် brother တို့ကြီးဟဲ့လားအေးဘိုင်းနဲ့ကောက်ဖိုင်လေးကမတီးဘူးလေကျွန်တော်လေအာတကူ watch out ကားနဲ့ပတ်လာတယ်ကားနဲ့ပတ်လာ ちょい会話を会話をこれを会話をကျွန်တော်တွေးကြည့်တာကျွန်တော်တွေးကြည့်တာအဲ့ဒါအဲ့လားလေးစားတဲ့ spray အဲ့လားညီလေးမင်းဟုတ်လားလေးစားတဲ့ spray ပြကိုရကာကြီးအဲ့လားပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်ရှေ့မှာရအောင်ဘာတော့မှတော့တော့ပြန်ကြတယ်မင်းတို့ကဒီဝဲနောက်ကနေလိုက်ပြနေပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလာလိုက်ဟလာဟလာအောက်ချောက်အောက်ချောက်ဒီချက်ကောင်အောက်ချောက်ဒီချက်ကောင်အောက်ချောက်အေးနဲ့အတော်လေးတော့တနိုင်50တိတိတယ်တိတယ်ခဏလေးဟိုမှာဟိုမှာညက်နေလို့ပါအဲ့ဒါခဏခဏခဏ smoke smoke smoke အဲ့ဒါ smoke မိလား ဒီချက်ကြောက်ကြလာဒီချက်ကြောက်ကြလာဒီချက်ကြောက်ကြလာဒီချက်ကောင်တော့ option တော့ဒီချက်တော့ option တော့လေပြစ်ကြတာကောင်ရှိတယ်ဟိုအဲ့မှာလေလေးနဲ့လေနဲ့တကောင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေလေးနဲ့တကောင်မကြအဲ့ကောင်တော့မကြမှာဟိုနဲ့ option ဝါတပွဲက option ဝါနေနေနေရှိရရှိရရှိရအားချောင်းနေကွာနော်လီးပါကွာဟိုဘက်ကောင်လာပြစ်သွားတယ်ကွာဘင်းတော့မှကြံသေးရလီးအောင်ကျော်ပတ်လေကွာ thank you ဘင်းတော့လာပြစ်သွားတယ် အေးအဲ့ကောင်လာပြစ်သွားမငါဟုတ်တယ်ဟောကျပြန်အောင်ထက်ရောက်နေပြီတော့ကျဟိုဘက်ကအိမ်နဲ့တော့လေဒီဘက်ကဒီကောင်အပါခေါ်သွားရင်တော့ကောင်ထက်ရောက်နေတာဘလို့တော့ပြန်ကြရတော့ဒီကောင်မိပလင်မိပလကျွဲင်ကုန်းနေကျွဲကုန်းနေသကောင်တော့စောင့်နေ Oh my god ကဲကဲကဲအဲ့ဆို live သွားမယ်ဗျာဟလာကျွန်တော်မကောင်စောင့်နေတာကြည်ဟိုအဲ့ကောင်ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုဘက်ကအိမ်နဲ့ကောင်လက်ပြစ်သွားကျွန်တော်ငိုင်းလမ်းပြစ်သွားကျွန်တော်အချက်ကောင်ချိန်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ပြစ်သွားအဲ့တော့မှဒီဘက်ကောင်ပါခေါ်သွားတာ ဟီးဟီးပဲငါလောက်ကိုအာကြီးနဲ့လက်ကောင်ထက်ရောက်နေတာလူတော်ရောက်နေမှမသိဘူးဒါလေလာကျွန်တော်ကညက်နေရလေကိုသိလားအဲ့ဒါလေးမှာဟုတ်တယ်ပတ်ပတ်လေလာဆင်းနေကျွန်တော်နားလေးကိုဒီဘွဲရလောက်တယ်နော်နိုင်50တခုနာ A shot A shot ဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲအသေးသေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြွအောင်ပါ A တခုကျွန်တော်လည်းကေးအများရနေအဲ့ရရလာကကကကကလာလေကလာလေကလာလေ Nice အဲ့ဒါကောင်းတယ်လီယွန်မုတ်လီယွန်တေဝါကြီးอ่ะအတန်နဲ့မကလည်းရှော့ပြီရှော့ပြီအေးရအောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာနဲတာမို့ဗျာရှီယုံနေ30အကောင်30ကျော်ကြံသေးတယ်ဗျာဒီစုံဒီစုံလေးပါအကောင်ဝိုင်းညက်တာဘယ်ဘယ်တက်နိုင်တော့ဟိုဘက်ကပြလိုက်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ပြဒီဘက်မှာလောက်ရတယ်ဟိုဘက်ဒီနဲ့ကောင်တကောင်ကြထားတယ်ဟုတ်ပါ fight fight fight fight fight အေးအဲ့ကောင်ကတော့တာအေးနဲ့ကောင်ကျွန်တော်တကောင်တော့တာအေးနဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကန်တော့တာကျွန်တော်ချက်တန်းတော့တာလေကိုအနားကောင်တွေအောင်ဆိုင်နေတော့အဲ့လက်တော့လာကျွန်တော်လက်လက်ပြတော့တာ Watch out နေမှာ Nice မကဒါပဲ Nice မတက်တဲ့နေရာကြံခဲ့တာဘယ်လိုရှင်နေရလဲဘယ်လိုလဲအနောက်ပြန်နေပြီတဲ့ပါရပါရအားကြောင့်နေလေလီယိုဘယ်လိုလဲအနောက်ပြန်နေပြီ

ခေကျွန်တော်မကာနဲ့အရန်နဲ့အားပေးမယ်လားမကာနဲ့ကျွဲတယ်ကိုအားပေးမယ်ကျွန်တော်မကာနဲ့ကျွဲတယ်လားမတဲ့အတူနေမမြင်ချောင်းချင်တဲ့ကောင်လားချင်ကန်ရအောင်ချင်ကန်ရအောင်မတဲ့အတူနေမမြင်ချောင်းချင်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်လားတော့မတဲ့သူနေမမြင်ချောင်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အသေးလေးနှစ်မလေးမနေနှိပ်ပေးကြအောင်နော်ဘာသာလို့ရေကျွန်တော်ခုကိုယ်နဲ့ဘေးထဲမှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်နှစ်မလေးပဲပြအသေးလေးပဲပြသုံးသားမယ်လေအုံတော့ပြက်နေတဲ့နေရာကိုအားပေးမယ်ကားရည်လေကားရည်လေတာဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရ 봐 여기 잡이네 와 되게 야 có mà còn gì ra bị đấy có xem mà có nữa đúng mà nó bao rồi có gì hết trời đúng mà nó bao rồi sao đâu 这这这风筝几？哎呦，一个响的。有点高，只有。倒些，倒些，可能可能那是比那边接到，但也得做多些。Watch out! Watch out. ကားရှိတာယူရယူကျွဲတဲ့ဘက်ကနဲ့ fight fight ကျွဲတဲ့ဘက်ကနဲ့ chicken စားရင်နော်ယူတီထိုက်ပါယူတီထိုက်ပါယူတီထိုက်ပါတကယ်ယူတီထိုက်ပါနော်ယူတီထိုက်ပါနော်နှကောယူတီထိုက်ပါအကေကျွဲကလူတန်ပေါက်နေလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွဲကဂျိုးပေါက်ပြီးလူပြစ်နေတာအာဘယ်ကြောက်ပြီးလို့အာယူဟာဒီအဲ့ကြစကောရတာလားပဲကိုယ်စုံကပြစ်နေတာပြစ်ရတယ်ဆိုတာအစီအော်ဒေးဗီ 你干嘛呢，你？Watch out! ဆွဲပေါက်စီနဲ့မငါပေါက်စီအဲ့မှာစတွေ့တာပဲဟာကြောက်ဆွဲပေါက်စီနဲ့မငါပေါက်စီကစတာပေါ့မေလူရဲ့ဘယ်နဲ့လန့်ပြနေတာတော့ တိုင်းရည်တိတိုင်းရည်တိညာဘက်မှာဖျောက်အတစ်ခေါက်ရခဏထွက်လာပြေးလာလိုက်ပြေးနေဘယ်တော့ပါဝင်နေတာပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်စီကိုကျွန်တော်စစ်ပေးနေတာတော့မကြိုက်ဘူးမထင်ဘူးလုံးဝမထင်ဘူးကျွန်တော်ခုကြည့်နေကျွန်တော်တရားမကြည့်ရပဲကြည့်အဲ့ဆိုပဲကြည့်ဟဲ့လား ဘုံမနဲ့ကြည့်အာကြီးကြည့်တော့ကြည့်တော့ကြည့်တော့ကြည့်တော့တော်တော်ကြည့်တော်တော်ကြည့်တော်ရင်ဝင်လာသားဘယ်မှာတိုင်းတိုင်းဒီလေကြည့်ခုတိုင်းဒီလေကြည့်တာခုခုနကစကိုတိုင်းဒီလေကြည့်ရဘောအပေါ်သေးရောငါလည်းမြင်ရတယ်ဟာကြာဆုံးကျွဲစိန်ချိုချိုချိုကလာရကြာဆုံးကျွဲစိန်ချိုကလာရရကဲရောင်းလေးချက်ကလောက်သွား nice one မကမကမကဖြတ်ဖြတ်မကဖြတ်မကကောင်းမကကောင်းလည်းတောက်ပါမင်းသေးပြီမကရဲ့မကရဲ့ဒီရဒီရရမင်းလည်းပြစ်ပေးဟိုငါအဲ့ကောင်လည်းထိတယ်မကဒီဘက်ဒီမှာလည်းရှိရဲတို့မမြင်ရတော့ဘူးငါနဲ့မမြင်ရတော့ဘူးကျွဲကျွဲကျွဲကျွဲနဲ့မကရဲ့ခရိုင်နှစ်ယောက်အတူလေးမတက်သူမမြင်ချောင်းကြီးတော့ကောင်ထားလိုက်အောင်ရတော့ကောင်ဟဲ့ UCB ကောင် UCB မှာဒီနှစ်ကောင်နဲ့ချက်ကစား UCB မှာတော့နေတယ် À, tôi phôi này rồi Tôi ở cái này à? Ở rồi, cá đây mới chỉ Nhà yêu rồi, nhà yêu Kêu mấy mày nó tưởng nó rồi Còn, còn, còn kêu chạy, còn, còn kêu chạy Ai còn kêu chạy, ai còn, ai còn Tới đây mùi này quả, nhau là quả, tan này Thế tôi nói chẳng nghe đã là ကြာဆုံးတာတာကီပါဗျာတာကီကြာဆုံးလီယွန်ကြာဆုံးနားလေးမစိုးကျွဲကိုကြည့်ရအောင်ကာတာကီညာလေးကောင်းနေရအဲ့အဲ့ချိန်မှာကြည့်ရရရကျွဲရကျွဲကျွဲရကျွဲရဆက်လက်ကောင်းနေရလီယွန်လီယွန်ကျွဲဘယ်နှကိုတတ်တာလဲကျွဲလိုက်ဆက်လက်ကောင်းနေကျွဲဟိုပါရကျွဲဟိုပါရကျွဲဟိုပါရဟေးရောက်ဟေးမကတော့ငောင်းအောင်မရှိရနော်။ညပေးရမတင်ရတယ်။ကျွန်တော်ကျွဲဒီပွဲဒီပွဲသူသူပွဲဖြစ်သွားတာ။ မကတော့ KD 5.22 KD 5.22နော်ကျွဲ KD ရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါကျွဲ K3 ဖြစ်သွားပြီနော်သူ့မို့တော့ကျွဲတက်လာရလက်တက်လာပြီလက်တက်လာ K3 နဲ့နေကြီးမို့တော့ K3 ဒီဘက်ကျွဲပွဲပဲကွာဟဲ့လားဟမ်ဒီဘက်ကျွဲပွဲပဲဘာသာလို့ရဟဲ့လား Watch out ဒီမှာသွားပြီးစင်မပြေဘူးဘာမှလည်းမရှိအောင်တေးပြီဘာမှမရှိဘူးရောက်ပြီဒီမှာကားနဲ့လောလောရှိပါလေကွာလောလောလောရှိရမလားလော်လေးနဲ့လော်တော့

ရွှေပစ္စည်းလားတိုင်ကြီးကိုလုံးကျွတ်ဖုန်းနဲ့တလုံးခဲလိုက်မကား iPad နဲ့နေရာလုံးမိုဘိုင်းစမုတ်တလုံးခဲလိုက်ရှေ့ခဲလိုက်ချက်ပဲကွာကျွဲသေးတော့မှကျွဲသေးတော့မှကျွဲသေးတော့မယ်ဒီရဲ့ဒီမှာရှိရ location ညာရွေးရကားမရှိတော့ဘာလို့မရဘူးอืมကောင်းစီတိုင်းပြေးကွာပါဖြူပြေးချ ။ရောက်ရင်မကတော့ဘလို့တော့မရတော့ကဲရိုးရိုက်ကဲရိုးရိုက်ကဲရိုးရိုက်ကဲရိုးရိုက်ကဲကဲဆုံးလာနေပြီကွာသွားပြီမင်းတို့ကောင်းနေ။ဘုံလန့်တယ်ဘုံလန့်တယ်ဘုံလန့်တယ်နေမရမရကြွက်ပြကြွက်ပြတော့မရတော့ဘူး။ကိုကြွဲ။ရောက်ပြီ။ Thank you ။ပြေဆုံးမပြေပြေမပြေ Help ပြေမပြေပြေမပြေဦးကြွဲရကြိုး။ညအောင်မထောက်တာ။ပြေမပြေဦးတဲ့။ထောက်ထားကြထောက်ထားကြွဲလား။啊，这这白变的。 ဖြစ်ပါလေလောက်တာဒီကောင်လေးမကြံတော့တာဘာလို့လဲကြီးပဲကျွန်တော်မှကျွန်တော်မှတန်းတော့နေချောက်ပြီးပေါ်ထောင်ကျွဲစကောကိုချောက်အဲ့တော့တက်ပြီးပေါ်ထောင်ကကတ်ပြီးတော့ဘာမှအဲ့တော့တက်တာမချောက်တော့တာကျွဲရတကယ်တကယ်လက်ကောင်ရလက်ကောင်လက်ကြီးရကြီးရကြီးတော်တော်ကြီးနေအလူကကျွဲကောင်းလိုက်လားစကောကြီးရဟဲ့ကျွန်တော်၈កောင်ဟုတ်လားကျွဲ၁၂កောင်ကျွန်တော်၈កောင်ကျွဲနဲ့ကျွန်တော်အကောင့်20ကျွန်တော်ဒါမိတ်ထောင်လဲမှာကျွန်တော်အစောကြီးတေဝါနော် အခု29កောင်များဗျာကျွန်တော်ပိုင်နိုင်နေကျွန်တော်ပိုင် challenge အောင်နေလီယွန်တိတာလီယွန်အောင်နေဒီပွဲအခု29កောင်လီယွန်ကျွန်တော်ပိုင်အဲ့ဒါ live ဖို့လိုက်ရင်6កောင်လောက်ကအသာလေးဒီယွန်တိတာအသာလေးဟုတ်တယ်ဟော18ရက်18ရက်12ရက်20 29ကဲဒီကိုနားမယ်လားမယ်ကျွန်တော်17နိုင်အောင်ခွဲတော့မှာနားတော့မယ်ကဲမကနားပြီမကကဲဟိုနားပြီနော်ကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့နားပါပြီညာကျွန်တော်နောက်ပြန်မှပြန်တွေ့မယ်မကဆောင်းထွက်သွားပြီကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ နားပါပြီကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်အပိတ်ကျရဲ့တောင်းချစ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လာအပိတ်ကျပြွာလေး share ပေးကြရဲ့ပြွာလေးအသေးလေးလက်မလေးနှိပ်ပေးရဲ့ပြွာလေးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအပွားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် real လေးမနေ့ကခုနှိပ်တော့ပေးကြပါအောင်နော်အမ comment ပြင်မှာရှိပါတယ်ဗျဝိုးလေးအသေးလေးကြက်တာနှိပ်ခဲ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြက်တော့အပိတ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နှိပ်ထားပြီးရလို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးတက်တာနားပြီနားပြီကျွန်တော်7နာရီတော့ခွဲနေကြ